Un saludo a todos los compañeros y las compañeras del Ejército de Liberación Nacional Zapatista desde el sindicato La Unión FAO, Freie Arbeit und Arbeiterinnen Union de Bonn, en Alemania. Nosotros también como vos creemos que otro mundo es posible. Nosotros luchamos para adelantar los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras. Creemos en la solidaridad internacional, en la justicia social y en la libertad. Nos gustaría mucho juntarnos con vosotros para hablar de, de esto y más, y para conocernos también mejor. Bueno, hasta el verano. Saludos con una muñeca original de Chapas. <laughs> hasta luego.